जी का हम ग्रंथ देते हैं प्रभु शिवम से प्रार्थना करते हैं प्रभु गुरु सदगुरुदेव आप विष्णु बनी भगवान नाम हमारे पालन पोषण का भार आप अपने ऊपर ले हमें ये कर कहा था कि आपको गुरु कल जो मैं गुरु मंत्र दिया था पार्वती का मंत्र उस मंत्र का जिन लोगों ने इस माला मंत्र किया कृष्ण आप उठाओ लोग ये और जो लोग यही किए हैं शाम तक संपन्न कर दो अभी बात ये हुई कि कल रात से भी जतु भैया का ये कहना है भैया मंत्र बहुत कठिन है और लोगों को उच्चारण करना कठिन हो रहा है फिर क्या करना इसके बाद फिर विचार था कई बार आप भी स्मरण आते हैं कि दिन का समय है बारिश है हमारे को हमारे अड़चनी है स्नान है सब कुछ हमारे को जटोत्सव है कि करते हुए मंत्र करना कीजिए आप मेरे पास भी आए तो कठिनता तो आपको है ही है मैं समझता हूँ तो मैंने निर्णय किया कि जैसे रावण की लंका में शरण नहीं काल की स्थापना होगी जिससे वो श्रीलंका की स्थापना कर सका जिससे मैंने विपक्ष जैसे महादेव की शक्ति को मैंने यह रूप दिया था कि श्रीलंका के लिए जिसके बाद श्रीलंका के लिए साधना है यह जिसके घर में रखा हुआ है उसके घर में स्वर्ण धनधानी की कभी कभी नहीं होती ऐसा कहा गया काल से है लेकिन प्रॉब्लम या समस्या यहाँ ये है कि क्या मेरे साधक ये सभी साधनाओं को एक ही लेकर पूर्ण कर सकेंगे पूर्ण रूप से पूर्ण कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे अब आपको होता तो है दत्त भैया का रहता है भैया वो खाना खाना टिफिन करना फिर स्नान करना ये सब करके आके यहाँ बैठना और बाद में नहीं जाना उठना आदमी जब जब को करते समय स्टेट मंत्रों को बोल भी रहना फिर उसके बाद सतर्क करते हैं साधना करना आप एक एक देने के लिए तैयार है और लेने के लिए तैयार है लेकिन पूर्ण करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं तो मैंने ये निर्णय किया ठीक है जैसे रावण की लंका में भी बहुत सारे अकारण दैत्य थे या और थे जिनको विभीषण जैसे ब्राह्मण भी थे और विभीषण जैसे से के सब रहने के बाद भी उनको उच्चारण करने की कठिनाई होती थी वो मंत्र को उच्चारण नहीं कर सकते थे लेकिन वो तो स्वर्ण की थाली में खाना थे रत्नों के आभूषण आभूषण पहने हुए थे तो तब रावण ने भगवान श्री से विभाग से प्रार्थना की इनके लिए क्या करना है तो आपने कहा कि मैं शक्ति शक्तिपीठ में शक्ति पीठ शांकरी देवी का तो आराधना कर जो भी यंत्र रखेगा उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और उस यंत्र को अगर तू ले जाकर कहीं घर में रखता है तो सबसे श्रेष्ठता के साथ उसकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ यंत्र अपना काम करने लगेगा ऐसा भगवान शिव जी ने रावण को कहा रावण ने कहा मैं तो उच्चारण कर सकता हूँ ब्रह्म ब्राह्मण हूँ मैं कर सकता हूँ लेकिन दूसरे लोग तो उनके जो उनके साथ जो लोग रहते थे उन लोगों के लिए उन्होंने ये प्रार्थना की और कहा कि अब इसके लिए क्या करना चाहिए तो अब कल रात में बैठकर भाई मैं सब लोग बैठकर करें कि साधना की सिद्धता करने के लिए सभी को तो सफल तो मिलना ही चाहिए क्या करना चाहिए तब मैंने कहा हमारे तीन ब्राह्मण यहाँ बैठे थे तो ये तीन ब्राह्मणों को उस शांतनी देवी को प्रसन्न करके तुम्हारे इंद्र में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए इसके लिए एक तरफ चंडी का पाठ उदय महाराज करेंगे अगला और इसका पाठ शेषु महाराज करेंगे और आपके पास यंत्र जो है उसके ऊपर सिंदूर का तिलक अक्षर का फूल चढ़ाते हुए और जब तक चंडी पाठ होगा उसमें प्राण प्रतिष्ठाएं होगी और उसके बाद उसका हवन वहां चलेगा इसके हवन से आपको मंत्र जप का करो या ना करो करो तो बहुत अच्छा ना करो तो भी उस यंत्र की श्रेष्ठता आपको प्राप्त हो संत का उस यंत्र का फल आपको प्राप्त हो इसके लिए मैं यह किया हमने करने का निश्चय किया जो लोग स्वर्ण स्वर्णताचे इंद्र लिए हैं जिन्होंने साधना की भी हो ना की भी हो और आज तक प्राप्त कर रहा है वो लोग अपने इंद्र सामने रख लो और इंद्रों को लेकर मैं जब कहता हूँ मैं जब कहता हूँ तब खड़े रहना तब तो आपको ब्राह्मण आकर उस पर सिंदूर तुलसी सिंदूर और अक्षत और विलोपत्र फूल चढ़ाकर आपके इंद्र की प्राणुष्ठा होगी तब तक जब तक उदय महाराज चंद्री पाठ पूर्ण नहीं करेंगे तब तक आपको उस चंद्र को हाथ में धारण करके रहना है स्थापित करने से आपको वो श्रेष्ठता प्राप्त होगी जो आप जब यहाँ नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए कर्तव्य तो मेरा है मैं आपको कहता हूँ कि आपकी दरिद्रता नहीं देखना चाहता आपका दुख नहीं देखना चाहता तो आप नहीं करते तो मुझे नहीं करता मुझे करना है क्योंकि आप नहीं करते मुझे पता है कहाँ के मंत्र जप कर सकते हो कहाँ का पाठ कर सकते हो कल ही मेरे पास होगा क्योंकि हमारे मंत्र नहीं होता हम गुरु मंत्र कर लेते हैं मंत्र सारे है अगर मैं सूर्य नाम के आदमी को अगर रामेंडु की दुकान पर बात करेगा क्या नहीं करेगा उसी तरह यंत्र में जिस मंत्र से करना है उस मंत्र से करने से यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा होगी तब भी आप सभी के लिए यह कार्य मैं आज करना चाहता हूँ जो लोग स्वर्ण करते हैं यंत्र लिए हैं और गुरु वाल्मीकि गुरु का यंत्र लिए हैं वो लोग गुरु शरीर पाठ माना डॉक्टर सामने बैठे करेंगे सामने बैठकर एक एक को और वहाँ हवन होगा हवन के बाद आप जो यंत्र खाली है यंत्र लिया है वो जाकर यज्ञ होने के बाद चुनावी के बाद उस भस्म को आपके यंत्र को चढ़ाकर यहाँ आएंगे और ये प्रतिष्ठा होगी ऐसा हमने निर्णय किया इसलिए कि आप आपके साथ तंत्र हो ना हो आपका जब हो ना हो लेकिन आप यहाँ से सिद्ध होकर ही जाएंगे यही मेरा निर्णय नहीं जाना चाहिए आप साधना करो या ना करो ये मेरा कर्तव्य है कि आपको कुछ ना कुछ मार्ग पर जरूर लगाऊं और आप जब भी मेरे सामने आएंगे जब कहेंगे कि हमारी जीवन की इच्छा हमारी मनोकामना हमारी सिद्धता यह पूर्ण हुई है बेटी जब भी मिलेंगे कहें इसी उद्देश्य से उद्देश्य को लेकर मैं यह कार्य कर रहा हूँ इससे पहले कि हम कार्यक्रम का आरम्भ करें मैं उदय महाराज श्री महाराज और कहता हूँ कि आप पहले स्तोत्र का गुरु पूजन का पंचोचा गुरुनाम कार्य हो जाए और वो लोग यहाँ आ जाए वास्तव अगर वास्तव की पत्नी आई है तो वो उठ के यहाँ आ जाए नहीं तो कल जो जिन्होंने अग्रवाली आप उठो और आशीष उठो इधर गुरु अष्टोत्र करने के लिए आ जाओ इधर वास्तव वास्तव की पत्नी आ जाओ और इधर माता जी और सुना जो है इधर जाकर करेंगे आप सब लोगों को और गुरु के पास खड़े रहो खुश ले लेना उदय महाराज पूजा बताएंगे पहले गुरु की गुरु पूजन होगा उसके बाद में सारा कार्य होगा कल जो भी किए हैं अष्टोत्तर वो भी वहाँ आ जाए क्योंकि नए लोगों को उसका उसके बारे में पता नहीं है इसलिए वो लोग भी कल जो अष्टोत्तर गए हैं वो लोग भी अपनी अपनी जगह आ जाए vez que eu